programma is dat we op de eerste dag eh, structuren in ons onbewust gaan naar boven halen. We gaan het zien, horen, voelen. Dus wat zijn dat voor structuren die eh, de dingen die je doet beïnvloeden en ook vooral de dingen die je niet doet beïnvloeden. Mensen die naar pep talks komen zijn allemaal mensen uit het bedrijfsleven van een bepaald level. Het zijn veel managers, werknemers, werkgevers, eh, mensen die een eigen bedrijf hebben. dingen. En een ervan is eigenlijk wat je kan zien aan mij, is dat ik heel erg gelukkig ben. Ehm, dus dat is een effect wat de NLP tweedaagse voor mij heeft gedaan. Dus uh, het geeft een stuk rust, een stuk geluk. Ehm, en ehm, een ander effect van de NLP eh, tweedaagse is eigenlijk dat de techniek redelijk makkelijk is het is heel makkelijk ook in de praktijk, in de praktijk eh, in te brengen. Dus dat is wat me is bijgebleven de afgelopen twee